share the video I hope I am live ka si kọmentị onwekwa kọmentị onye nna afụ oke ezi ihe na-eme a ga-emekwa vidiyo eme today ndezi na go let me do this video you please unu ga-emekwa m ala wo my network ọ dị mma share the video is my network alright network nwa ada ọ dị mma biko kwanu netwọk ma ọ dị mmanụ biko can you guys hear me ụnọ na n'ihe m na-ekwu if you can hear me dey yes na comment section I cannot see comment o onwere comment onye m na-afụ ịghọtago I cannot see comment o I no dey see comment nwada ga ada afụ comment ka ezi fene okay I see Destiny Ekunọ thank you so much for joining me mazi abinwada i don't know please share the video can you guys hear me unu na n'ihe m na-ekwu can you hear me ị na n'ihe nwada achala ugo na-ekwu biko ọ bụrụ na ị na-ana m na-ekwu deelu m yes na comment section let me see it ịghọtago if you can hear me dey yes na comment section let me see it i want to see your yes on the comment section please can you guys hear me Video a ga-emekwa ya eme taa a ga-emekwa vidio eme today if you can hear me dey yes na comment section let me see your comments it's like they no not hearing me they can't hear me destiny na n'ihe nwada achala ugo na-ekwu emeka victor can you hear me ị na-anụ ihe m na-ekwu emeka victor can you guys hear me nobody is hearing me o oh. nobody can hear me should i go and come back nwere na n'ihe m na-ekwu ọ bụrụ na ị na-anụ ihe m na-ekwu biko deelu m yes na comment section i want to see it biko nunu hey. onje echighata ka ọ gịnị okay let me check biko share around this video yes it depends on okay i can see your comments uche obike yes it depends on which platform you are reading comments we can hear you okay ebe my face dị um, bụ na achalugo biafra tv ebe a ka m nọ direct anọ life na 8 pages but ebe m na-afụ kọmentị bụ na achalugo biafra tv okay let me go and check uh, the Biafra times ka mma ma ma people let me check the biafran times because share am this video share the video tosalu mozia maka ọ very very important we dey hear you nwanyị ọma okay destiny okay okay people are saying yes yes I, i can't even see comments on the other side Samson Agọ Agọ Udu, you can't hear me because you are not from Anambra State. I'm sorry. You can go and get a translator. You gotta go so that uh, it can translate my language to you. Share the video. Adima, uh, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Depending on where you are joining me from, Asim na Adelo no nile na mma. Unu ncha ga-adị ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ. Yes, ụbọchị taa taa n'ọnwa bụ ahịa afọ. a sị nka ọfọfọtala unu ihe ọma n'ofu n'ofu ihe akụ akụ ihe nwe nwe biko ọ bụrụ na ị na-esonye m nkịta achọ m ka ishi ara m this video biko if you are joining me now want to share this video for me ka anyị continue yes like i told you guys before that na m ga-apụta life today na m ga-abịa life tata na m ga-abịa kwuo okwu yeah so here we are today um, so many people out there so many vagabonds so many criminals so many ụmụ ekwensu ndị achịkọta ekwe ọnụ people that doesn't matter in uh, as in, in society people that doesn't matter in this biafra struggle they are busy fabricating lies with my name ha busy na-ebugharị afa nwada achala ugo na-agagharị you know when i tell you guys that na enwe so many saboteurs enwe so many dance ndị eriri eri na this struggle iche mebi dat na a na-egwu egwu agwago m ụnụ ihe a time without number ọ bụrụ onye ọbụla na-eti biafra biafra na-ekwu all hell biafra ọ bụghị ha niile chọọ ka biafra anụnwa bịakwanụ there are so many enemies n'ime ha o nwere ndị nke bụ nigeria as in agent ndị nigerian gọọmenti they are busy distracting our people o nwere ndị chọọ ka a na-agba saga na this struggle o nwere ndị chọọ ka apụta na-akọ ọnụ which achalugo can never condescend to low to come out and reply people like this people that doesn't matter all these uh, low life people people people that are inconsequential iwetago so they came out bido na fabricate that na nwaada achala ugo na m na-atụ ụjọ na m na-atụ simon ekpere m look let me make this clear today ịnọkọta na imepe ọnụ si na m nwa bụ nwaada achala ugo ada nze na ọzọ ịmakwa na mpa mbụ nze na m na a eh, nobody ụjọ ịpụta na isi na na azin isi na m na-atụ simon ekweri ụjọ ọ na ọ dị ka mmadụ ịnọkọta na asị dat na maazị nnamdị kanu the afraid of nigerian government ịnọkọta na imepe ọnụ si dat na maazị nnamdị kanu na ọ na-atụzu gọọmenti ụjọ ọ ihe oyiri ịnọkọta isi dat na mụ nwa bụ nwaada achala ugo na mụ na-atụ simon ekperim ụjọ na mụ na-atụ ụjọ na mụ pụta yes nkwụcha abụrụ ụjọ listen and listen very good before ibido ịpụala bifo ala ebido ịgba nne gị bifo kịtịkpa agbakpọ gị anya gee ntị ka m gị i can never be afraid of anybody o oh, osisi nu that na a ga-egbu ekwula ebe ọkwụ nke anyị ji wee bụrụ mmadụ ịnụ ihe dịbara a somebody bịa threatinie gị you come out and make it known to the public ịpụta mekie ya known to the people yes ọ bụrụ mmadụ bịa na-echetin gị mechie ọnụ tumoro nwezi ihe menu isi kedu onye ịgwalụ ebidozie blem regosi who did you tell mgbe gona ya na-eje ihe a kedu onye ịgwalụ did you tell yes ọ nwa ma ihe si eme ihe you can just come out and ịma datin nọ na midia then mmadụ abịa na-echetin your life ikipụ okwa ya eti ume azin na imechi ọnụ ịma datin ịbụ a foolish person otu a m dị na nwada chalugo onwere onye nna atụ ụjọ so bifo ị na ayi ala gị eyilekwa gị eyilekwa daa si na m na-atụ onye ụjọ datina nwa dachana ugo eche datinọs e, e, na isi azin na isi eke ọnwụ na ọ naghị anwụ anwụ dati nke ọzọ look let me tell you 50 of your mother cannot do me anything i am whiter than white and whiter than snow yes that is why eji achụ heta sketa that is why nwa dachana ugo ji wee nwee so many enemies out there. abụ bụrụ na onwere ife ị na-eme nwanne ị gaghị enwe enemi abụdat na ịda ada ụda na ị naghị emesi ihe ike abụdat na ị naghị anyị aja arọ nwanne you can never have single enemy and I don't even want anybody to like me achọghị m ka everybody like am ka ọ ga-abụ tomorrow m na-eme ihe m na-eme ka hapụ inwe so many distractors people ga na-asị gị nwada achalugo imetọrọ ya ọfụma nwada achalugo no stop saying this don't do this don't do that chukwu kpọọ gị ọkụ na mụnwa eh, eh, na-atụ simon ekwere m ụjọ kịtịkpa gbakpọ nne gị anya chukwu bụọ gị ọnụ bụọ nne gị ọnụ ụtụrụ gbapịa dad gbapịa nne gị anya gbapịa gụnwa anya ị na-apụ ala otu a nọ na do I look like somebody na-atụ ụjọ na mpụta kwuo something mekee ya known to the public iburu m na-agagharị you want me to condescend too low. to, <laughs> to talk about you so many people are looking for my as a for my recognition they want me to recognize them they want to use me to boost their deserted page they want to use me to as in to make people to start following them nwada achalugo doesn't have that time i am on social media to create awareness to as in to people to the whole world that na maazi nnamdi canon that na eji eji and that na ha achọghị ịhapụ maazị nnamdị kano and that we need biafra we need to get biafra as in we need to restore biafra that is the reason why i am on social media i am not on social media for ndị kara nka anọm na social media for ndị na-esi nka nka anọrọ m na social media for ndị nke kagolu nenu ndị gbakara ute na alalụ na ala achala ugo anọ na media for, for people like this i am formidable onwere ebe ị ga-esi wee tụnyere m aka ejighụla atụnyela ọnwụ so i wonder why some of you are running up and down you want to bring mother go down you can never bring me down ana m alụ ọlụ dad ana m alụ ọlụ nna m dunyelu m lụọ ihe abụọ ọlụ maazị nnamdị kanụ si anyị lụọ and that is what i am doing in na-fight tooth and nail to pull me down you are fooling your mother including you you and your mother are foolish unu na-apụ ala onweghị unu ga-eme m that's the last unu ga-eme tupu m ị na-epu unu m da na agbamada nne gị onwe ihe foto ka ọmụ na gị so ịpụta ịchọcha ihe ị ga-akọ ọ bụrụ na ịfụrọ ịkpụrụ nwaada achala ugo n'ọnụ na-akọ were don have content ị nwero content onwe ihe ịpasịtara ụnụ dara adada waa ukwu so simon for you i pity you ebelegu na-emelụ m simon you remain a criminal agaghị m eze ọnụ na-ekwu ịbụ onye oshi you are a criminal so my people before ejem n'ihe nji maka ewepụta tata a sị nka ngwa all this refraf all this inconsequential fools that na they don't have anything to offer o nwere ụjọ m na-atụ simon i can never be afraid of a nobody somebody na-enwere surname mụnwa nwere surname mpam chiziri echuzi daz abụ m nwa nze my father bụ nze n'ọzọ so i cannot come out now si na m na-atụ a nobody somebody na-enwere surname ụjọ no i can't do that so i just have to uh, clear myself ka iwe get ya to your empty brain to understand that na nwada achala ugo o nwere onye m na-atụ ụjọ uh, achala ugo mechie onu. can you shut up nwada achala ugo so that is it then did dịka nwanne before i proceed follow me and read this solu m ka ị gụọ disin maka na ọdafia ahụ omee gịnị ọfịaba alụ a sị na ọdafia ahụ omee gịnị ọfịaba alụ gee ntị e, according to our hod last night ọ sị i am also addressing this to the zoo and their media who are this zoo and their media simon ekperima ọtọpa in case you don't know that na simon and his followers are working for nigerian government no e today ịma na a na-ekwu okwu ndị zoo and their media if you know that no nwere eh, eh, as in that no nwere people kewapụtara iche ebido eh, mepeelu ha media mepeelu ha facebook mepeelu ha youtube no no such people people a na-agwa gị bụ simon na ekperima na ndị otie ọtọ ha lọtas nude sharers this group of people na-eshi ọtọ nwanyị ndị anụnwa kere ọtọ nneli they are the people we are talking destroy swallow and uproot these people are deadly ha dị dangerous these zoo medias ha ga-apụta na social media sikwa that na ipob leadership that they are ndị nzama they are the people we are talking about o oh. ha dụrọkwa two they are not two in number only particular people na-ekwu this thing biafra spokesperson biafra this one biafra spokesman it is a scam. be warned ịna ịkọlụ nwanne gị nobody should follow this kind of people ụdị ndị dị otu enyi dị ka agbaalụ ha ọsọ run for them gbaalụ ha ọsọ we don't have such people we don't have such position in ipob anything na-eme ha announce by maazi nnamdị kano by maazi chike doziem is a scam before you start addressing people as spokesperson spokesman go to radio biafra and hear it from there ọ bụrụ na ịnụ mgbe ekwuli ebe ahụ then you follow it up chukwu bụọ gị ọnụ ee eh, gịnị ka ọ sị anyway let me stop uh, replying these people you guys are distracting me fuck off bitch get out ije gwa nne gị that she will not last more than one week ịbụ onye ala you are too small ị na-eme nrughe ịmarọ ife get out from here isi onye nzuzu come on nzuzu pụọ ebe come with your real account ka mụ na gụ ọ bụ dat na nwa okwu i will tell you but ọ bụrụ na ị bịa with fake account i don't have i don't i, do i don't deal with fake account ị na-afụ ihu m you know me very well ifu m tomorrow na outside ị ga-amụ onye mbụ but i don't know you come with your real account ka m wee nwee ike mee gị alụ ka ikpete dat na ọ na-eme ana m eto ọnụ yes biafra smoke person so my people i want to tell you guys that na simon is a criminal i'm not going to stop saying that simon is a criminal he's a thief he's a scammer he's a nude sharer and simon simon is a criminal share am video share am this video so uh, before i proceed my people biko o nwere ihe m chọrọ ịgwa unu eh ejighị ihe a na-agba na ntị agba n'anya and anakwa na-agwa ochi ntị datị na ọsọ esune ngwa ngwa ochi nụrụ datị na ọsọ esune ọlachapụ ọsọ na-agba ngwa ngwa ochi ntị na-egharị anya fụdat na pipụl na-agba ọsọ o mee gịnị obido gbaba you don't need to tell anybody look let me tell you if it is not ipob onwero ịma the reason why ji gwa unu okwu a ọ bụrụ dat na ọ bụrụ ipob ga-ebi mgbe ọ dị ka a ga-apụ soshal midia na-enwu ọkụ onye ọbụla na-ayị ala onye pụta ọkọ nke neli kwuna pụta ọsị biafran pipil wake up simon na-apụtasị na ya bụ eh, dragon nsi ma apụtasị eh, we welcoming dragon the dr nelly isie here all those things kedu ebe ha nọ today any house that is not built on a solid rock can never stand. mazi map nnọọ rinne thank you so much for joining me share the video share am video biko share am video this night i'm not smiling if you like distract me if you don like go and distract your mother and send wrong message share am video all these people today ha niile na-agbazi onwe ha mgba i saw uh, eh, nsima the other day he came out bido na blast simon ekperimo ọkwụ his dragon there I could remember when uh, Nsima was insulting me because of Simon Ekperima maka na m that na Simon is not a dragon Nsima ghọrọ m n'elu wee kọba m ọnụ today where are they they are nowhere to be found my people biko o nwere ihe m chọrọ ịjụ unu that radio station Simon na Nelly Akwunofu egwu create nke ebe ọ dị today did you know that na that radio is no more functioning ife ihe ọ ga-agbapụta na soshal midia sị gụ ee eh, dọkta ee eh, eh, azụka ikpu ezi redio biafra redio vob is working in ebonyi state is working in abia state is working in anambra vob is working in enugu all of them bụ gịnị fafafa fal ụnụ mara na da radio is no more existing if the reason why ji wee sị gụ that na ọ bụrụ na ọ bụrụ ipob o nwero isi if it is na maazi Nnamdi kano onwere isi it is a scam Abụọ na ọbụrụ ipob is a scam Abụọ na ọbụrụ maazi Nnamdi kano abụrụ maazi chike dozie m abụrụ ipob is a scam all these things efu na social media it will end on social media na media ka ọ ga-end it will end there voice of their betrayers is no more functioning is no more working ondigo osolugo ikuku na onjere na soshal midia agwa m unu anụgba aja ọsọ agba ya aja egbe na ya chukwu bụọ gị ọnụ get out i will block ihe mmemme unu taa cherenu gaanụ ntị ka unu n'ihe onye ndu maka dat vob bikos ịma na a na-agwa gị simon ana asị ee eh, ee eh, datin ejikwa eme nka simon pụtara n'abalị bido na-ekwu ee eh, si datina ee datina ndị ilo na-agba nịkanịka that people should ignore them that na so many people should not ten to ndị nzama bikos ofugo that na bọs tuge maazị chike dozie mapụtago gwa the hol wod that na ịbịa na ipob that na enweghị anything like a spokesperson maọbụ spokesman o na-asakwazi ndị otu isi ka ha wee bilivo on him ọ chọrọ ka pipụl kontinu na-ekilie ka a na ego asị ọ na-atụ ntị lukat ihe ọ na-akọ na that na ha na-eme ihe siri ike this time around that they will do this do that that na a ga-eme nke nwa mee nke ọzọ ihe niile simon ekpere kwuru onwebeghị nke o mere and ọ ka kontinu kwado na-ekwu mụọ all ji idiot na-efole ha enweghị ike iji asịa all these ị na-ekwu kemgbe kedu nke imegolu ọ pụtara that na ị gaghị emepụtagodo ofu I'm coming don't worry aṅụ na ngwa na nkwụ na-abịa geenụ ntị maka ihe maazị Nnamdi Kanu kwuru maka VOB biafra vob they keep changing name to draw people's attention to draw people to their own side simon keep on lying telling hundred lies as in to draw more people to his own side to draw join simon say these people you are drawing to your own side what did you have for them what can you offer them what can you give to these people are you going to give them biafra what are you going to give them in return after scamming them their money kedu ihe ị ga-enyenwu ha ọ dị bizi na-atụ asị dị iche iche ọ ga-agbawa igwe ọ ga-agbatu naijiria ọ ga-agbatu zoo ọ ga-agbatu onye nka ọ ga-agbatu maazị nnamdị kano ka dis foolish idiot continue na-efole ka a na-ege ya ntị ihe simon ihe ọ dị about bụ only population only viewers only followers o nwere ihe onwe nwere to offer ngwa na ihe na na advice ọ na-enye people the should and open youtube channel and bring it to them that they will, that he will announce it to his followers uh, uh, uh, uh, uh, his people will follow you that you come and work with them come and work with autopilot i'm going to announce your channel people will start following you don't worry come and show us what you can offer what you have your talent come and join us we will we are going to follow you we will support you that is what we are doing for ourselves ihe a bụ ihe ọ na-agwa pipo simon eji your master eji onye isi that ne love so much onye ị na-erespect so much ejide ejide ihe ịda afta bụ population position ihe ị na-azọ position isi from one ịbanye n'ọzọ isi from nke ị na-aza afa dị iche iche afọ simon na-azagasị na soshal midia ọ sị na afọ ebe ifeanyị na-ebu barista na-ebu dragon na-ebu esn na-ebe ekpa na-ebu njọkụ na-ebu daazị mma eji gbuo agụ mma eji igbu ọkụkọ 1 mma eji igbu ọkụkọ 2 mma eji igbu ọkụkọ 3 enta biafra chanel 1 2 3 4 5 all these things onye abụ ihe ọ ga-abụ simon mechaa ewilizie maazị nnamdị kano ihe a bụ the question m na-ajụ ọ this gossip ka simon ga-abụ gossip cha according to one refraf ọ sị that na n'otru simon ka ha si amata ihe na-eme na biafra land m wee jụọ ya si ya ịmatachi ihe a na-eme na biafra land onye ma ga-ewiliziri gị maazị nnamdị kano does it mean as in that na ị na-egete ihe na busy what can simon offer somebody do busy na drag position gịnị na-esere ya na ndị dos kedu ihe o ji wee sị na dos bụ ndị nzama na aha bitrel maazị nnamdị kano because of position ọ onweghị ihe onweghị ihe simon na-agbara nịkanịka ka o destroy ya that name ipob o nwere ihe ọzọ otu akịta bbc si wee bụrụ the fake news simon na azin a na-rejoice ebe ọnụ ọnụ simon na ndị otu ebu ị na-ebutelu ipob afọ ọjọọ osi na finland ogotekwa egbe bunata na e, e, e, biafra na na-eke ụmụ kriminals nọ ebe ahụ okecha ha dị egbe tumoro ha jema operation ejide ha ata ya na ipob esn onwe ihe ọzọ simon na-alụ sọsọ blackmail otu ọ ga-esi na blackmail dat name ipob he want to blackmail dat name esn onwe ihe ọzọ simon na-eme na social media don think that na simon na-erestore eli biafra onweghị biafra simon na fight for simon is busy his own contract bụ ka ọ bring as in ka bring your name that ipob down ka o puluo that name down ngwa ngwa o lie down ọ na-akpụrụ ọkwa ịfụrụ ihe ọ na-eme ọ bụrụ na si na onwe ndepụta na-akọ dos ọnụ simon a na-adụ hapi na awụli elu ọkwa ụnụ fụrụ ihe o mee during the time nwunye maazị dị kanụ pụtara kwuo okwu ụnụ fụrụ otu simon si wee dọọ pipụl to insult ha ọkwụnụfụrụ ya agwụcha ya bọọlụ simon onwero don think that na gona simon na fight of ihe so many of you dat aghọligo gị elili gị enye elu change otu ị nọ na ị na-efolo simon ọ bụrụ na akpọpụta gị gị bịa kpalie nwunye maazị nnamdị kanụ ị ga-eme nwunye can you do it otu ị si efolo simon can you yourself insult the wife of maazi Namdi kan ịgba mmenwunye bikos i nweghị demand Because of gịnị simon ewelugo his own soul set as a lesson dezu gọọment gụnwa naanị folo simon ị na-ekwuchitere simon na onya ebe ọ bụla ekwuru okwu simon ije difendie simon ị e gaghị alụ nwa na simon na-alụ simon na-analụ analụgo ego batụgụnwa selu n'elu mmiri o nweghị ihe ịma alụlụ ịghọtaghị e nete simon is using you guys simon ala ego simon ada egwu ọnụ ihe na-adịrọ you don get it ọ na-ada aghọta ya a contract go simon ka ọ na-eme ihe ifụlọ na-eme today don think that na simon eh, that na ya na-alụ ofu ihe na lie ihe simon mere mme nwunye simon pụta du bold si that na nnamdi kanụ bụ sol na ya nwa bụ david gụnwa n'onwe gị ga-asụnwu ụdị asụsụ ahụ if you are not as in na-egobibeghị gị ị ga-eme nwunye the answer is no so many of you na-enwe that mind because o nweghị ihe ọzọ daz onye hi onye nkụ onye hi onye ihe na nkụ ọ na-anyị ya simon hiere ihe na nkụ ọnya ka o ji anyị ji ya onu so many of you bụ atụrụ na-eso elu ị maghị ihe azụrụ ị maghị ihe a na-akọ ịjọsi na-efolo simon for following sake onweghị nke ịmazụlụ ezu ifu na azụka ikpu ezi azụka enwere nịtị na ọma n'ebe simon nọ azụka jos na-efulu onwe the day simon ga-ebitru azụka that Nigeria naijiria ga-ada azụka ka ghana azụka jọbiri ana azụka very soon your cup akwa achịcha na ihe ikwuru dazi ịkpata akwa ekwe midia na-ebuga na-akọgheli enwe ha ka ede azụka ipiti iyu bikos onwe ya nwoke ga-edobe nwu gị n'ụlọ ana ịjọlụ nje eji akụgbu nwaanyị ịjọlụ nje eji ejide nwaanyị daazị kụgudo nwaanyị ihe nwaanyị anwụọ azụ ụka nwa ha wee jọọ ịdịghị mma ị n'anya anya inweghị good karakta onweghị ebe a ga-esi eweta gị ọ bụrụ dịka ị nụrụ nothing nothing you are a at your ị na-efolo simon ije na simon ga-anụ gị simon ga-anụ gị azụka ele onwe gị ebele have mercy on yourself you are no longer a child ịbụrụzi nwatakịrị na ihe iso simon na-emegheri share n video biko share the video i don't blame you guys ị na n'ihe m na-ekwu eblem ume unu bikos unu dị nzuzu ọ bụrụ na ọgụ maka enyela ego enyelu simon ivu na ị nwere ike mekarịa simon but now enyeghị gị ego but the main person enyela ego bụ simon ya ka o ji wee na-eme ihe a niile flọ na-eme samofio ọ na-abụ simon na-eme ihe ị na-adụ azụ bikos ihe ahụ ọ na-eme ọ na-emefezi emefe ị gaghị etinye nwa ọnụ just like mgbe ọ kparịrị nwunye maazị nnamdị Kano mgbe ọ drọrụ pipụl si pipụl dade shugo a na-esọtụ nwunye maazị nnamdị Kano ọ pụta na remind ya datina na afa ya bụ uche echi eh, eh, kano datina o nweghị onye nyere ihe first lady ha excellency datina afa ya bụ uche echi o ya marụkwa amarụ datina afa ya bụ uche echi ụdị mkpali simon kparịrị nwunye maazị nnamdị kanogo nwee nwa mme nwunye but because of na akwụọ na simon ụgwọ ọlụ akwụghị ụgwọ ka ọ na-arụ simon du bizi na-atanish the image of ipob the image of maazị nnamdị kano the image of the security network maazị nnamdị kano set in place simon du bizi na-atanish that image ọ chọrọ ka o bring that to the mod ka azin ka e afọ afa ipob na-eme ihe egwuregwu ka e were esn na-eme ihe karikashọ ọ na azụ ọ na-emezi na esn bụzi ndị oshi na a na-ejide ha e, e, e, ebe ha na-ezu oshi kedu the right nigerian army nwere ịpụta na asị na ha jere na camp of esn ebee ka nigerian army fụrụ camp of esn esn ọ na-anọ n'ilo esn kedu ebe azi kedu ka ha si megido fụ kampụ esn pipụl nọlụ onwe ha inside bush gịnị ka nigerian army na-achọ n'ebe esm camp dị ihe abụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ihe abụ ụmụ boys simon na-alụla ọlụ my sister ejiri obi card i see you thank you so much for joining me nwada ndewo ihe abụ pipo na-alụlụ simon ọlụ ihe abụ arenji these people are not real esm those people ifuru dia bụ arenji simon emechago the arrangement amala ụma jide ha na ena-egbe ebupụtalụ ọ dịghị ka egbe aha na-eji eji ọ dịghị ka datgon awụsasịrị outside azin ọ dịghị ka gon ka a na-ejidie a na-ebu egbe ahụ ebu egbe ga ebutobere data egbe egbe atachago nchara onwedị ihe gosiri dat na ihe ahụ bụ a new gon. how old is ipob esn abụ dat na dat pipo bụ the real esn and na that gun belong to them egbe ha ga-adụ n'ọfụ ọnụ but ihe a bụ old gun gun of 19 orogidi ada ekwu okwu ak47 ha na-ebupụtara anyị double bania ihe ha bupụtara ebe ahụ ak that gun ahụ dị ka ihe ahụ ọ bụ recent gun ihe a bụ egbe ochie ihe a bụ arrangement arrange simon emechago the arrangement trust nobody as far as this struggle is concerned be very very careful enemies ka nkụ ndị ilo onwe anya na-agagharị na-achọ onye ha ga-asụwalụ chiara vidia i keep telling you guys simon na-achọ onye ọ ga-alapụta but ọ gaghị alapụta nwa anyị video I am share around the video biko share m video because all dị very very important ndị anụnwa na-achọ ndị ha na-alapụta but ha agaghị alapụta nwaanyị esi agba enu ka ihe na-aya do my blood the hot jare so my people um, ihe m chọrọ ịgwa ụnụ bụ dat na ifu ihe a niile ifu na-eme today maazị nnamdi kanụ ma dat na ọ ga-eme ọkwa ụnụ last eh, eh, eh, broadcast o mere dat na chineke na ya na-ahanye onwe n'aka ya dat na na this time around dat na ọ gbara na so many people that na a ga-egobi so many people na so many people will fall apart so many people will fall apart today kedu ihe o ji wee bụ that now the whole people emela spell from ipob and the people working with simon unu mara na maazi nnamdị kanụ na-eme people expel before ejide maazi nnamdị kanụ na-abụ gbajuo dọlụ onye megido ha na-alụ mejuo mejuo ọdaz obido sabotage ba the struggle maazị nnamdị kanụ apụta na redio biafra bịa mee onye ahụ expel ọ suspend that person maazị chike dozie ma bụ the first person ime people expel or suspend people and don nwere every right to suspend and expel people maazị nnamdi kanu na-eme ọkwa na afia ya kedu ihe o ji wee bụ dat na maazị chike dozie na all the whole people emere expel from ipob bụzi ndị gbajekwuru simon jezie fọm mụọ with simon bidozie na-ezu oshi na-edisgrace afa ipob na blackmail ipob na drag esm to their mess kedu ihe o ji wee bụ dat nọ ndị achụrụ achụ ndị achụpụrụ achụpụ from ipob kedu ihe mere ha ji wee jee na work wit simon simon ọba ezigbo mmadụ wee nabata ndị achụpụrụ from the structure his master laid behind otu ihe nọkịta nwa my housemaid ọ bụrụ na ị bụ my neighbor in my house and then achụpụ my housemaid maọbụ asị my housemaid ya na gụnwa bụ my neighbor you don have any right ịma mmenwu ya mana ụwa mana ụwa ọzọ you cannot have that my housemaid that na m chụpụrụ my housemaid maọbụ na m kpọnalụ my housemaid ị nweghị any right ịgakwa na my place je kpọrọ that my housemaid kpọta na your house is not done anybody melie is an enemy onye ahụ melie bụ enemy ka ka a ga-esi chụpụ gị na ipob ịlachapụ ọsọ si from ipob jekwubezie simon n'ọlụ onwe den simon anabata gị gịnị ka ọ na-egosi gị simon want the downfall of ipob ọnya ka o ji wee nabata ndị ipob chụrụ achụ ọ nabata ha na afọm his own kaba na afọm his own group na afọm his own as ndị ọ ga simon is a criminal i will continue to say as in i will keep saying it simon is a criminal there is no two ways about it for those of you saying nwada chalugo is afraid of simon chineke bụọ gị ọnụ na enugu na enu m ọkwa ịfụgo n'ebe m na-atụ ya ụjọ na simon is a criminal i will continue to say that ka anything mee nwada chalugo ka ntetu. ka ikweta dat na ọ na-eme iche na egwuregwu iche na apụta na soshal iche na ihe abụ yutub thank you for the super chat thank you for the super star thank you for this ị ga-ekwete very soon dat na ọ na-eme chineke meelu gị ebele ka ọ kọkọ nwa ada achala ugo ka ikwete I'm not joking ọ bụrụ ihe egwuregwu nne ya na ya bụ disciple maazị Nnamdi Kanu then e reject they reject from that structure his master lelu behind oje na-anabata ha wholeheartedly ọ na-ewelcome ha gịnị ka ọ na-egosi gị somebody na as na-ewelcome people achụrụ achụ ọjụọdụ kedu the offense of this person ọjụọdụ onye ahụ gịnị ka ị melụ before achụpụ gị how am I sure that na ị ga-adụ good to my own group ọjụọdụ question because he a desperado ọ desperate to welcome criminals iji gosi gị that they are criminal anybody IPOB mele spel is a criminal. simon is a criminal and is running a criminal as in a criminal organization piloters are criminals that is why they are welcoming criminals ịdị good ịdị mma ipob wee Mary expel gịnị ka imelu before emee expel from ipob what is your offense gịnị ka ị kọmitiri aka gị ọdọ ọcha achụpụ gị den onye aka ya na-adịrị ọcha achụpụ ya simon nabata ya gịnị ka ọ na-egosi gị ọ na-afọ mụ kabal ọ ga-eji wee fight ipob simon is forming cabals ọ ga-eji wee destroy ipob but that can never would never be done simon ị na-eme na nkịtị ịgbachicha ije ebe ịkwụkwụrụ you were nobody onweghị anything ị nwelu akwefuru ihe ị na-afọ mụ kabals niile ị na-afọ ifemụcha aha simon ị gaa ebe ị nọ nọdị you cannot move an inch onwedebe o otu wee lurugo na maazị nnamdị kano onwe adamada aka onwe dum onwedebe a ga-esi akọmpee gị ihe maazị nnamdị kano mere n'ụwa ị gaghị eme nwa n'ụwa ọzọ your tet generation ọ na-anwa mmenwunye i will tell you that truth that you don't want to hear onye kwuo eziokwu ịchụgharị ebe chineke meelu gị ebele bring it on n'ebe nnọ ka ijecha eje ka ọ fọrọ gị maka ikweta that na that na ụwa dị tu chineke ma elụghị ebele iche na mbọ dis fuz ị na-amaja ị na-eji nja aya ah, with your picture gịnị ka ị ga-eji amaja m gịnị ka ị ga iche na mbụ neli iji ọtọ e? ya iche na mụba akwụna neli ọfọ egbu iji ọtọ ya e? gịnị ka ị ga-eji wee tretin m nne amụbere gị ọfụma simon you are a criminal ịdụ bizi na agada criminals you don ask question iche na ọ n'ụwa zulike azin ọsapụ aka nabata ndị nabata somebody ipob mere spell if you are not a criminal i kwesịrị ịjụ question say what is your offense why did these people expel you can you explain to me because i don want problem or same problem ị cause na ipob ị nwere ike cause ya na not. please go your way go and serve your punishment i don't want problem maazi nnamdi Kani is my leader ọkwa otu etru disipụl si eme ihe ọ bụrụ na simon bụ ihe ọ bụ ihe ọ na-eklem nọọ ihe ọ bụ ọkwa ihe a ka ọ ga na-eme dị expel criminals achụpụ from ipob but nke a bụ ọ na-ada ajụ ajụjụ ọdụ bizi chineke kpọọ gị ọkụ nne gị ụbashawo come from a page go punish you onye ala na ka ha si ezogharị na feka akaụntụ ifela eme gị ị na-abịa akọmọnụ mụnwa ị na-afụ ihu m ọkwa ime onye m. mbụ you know me kedu your face ị na-eyuzu fake akaụntụ ị na-abịa akpọ nne gị ashawo ịfụ ashawo asasa ashawo na ama ashawo get out from my page please don't matter you are as a you are a fool onweghị eji ga-eme pụọ ebe a biko sharanụ ndị vidio ụmụ chineke abụ na ịbụ nwa chineke share this video we are moving forward anyị ada afọ ihu ha ha na-agbagharị simon na-ese ndigo ha nwa adachala ugo is life every day they are reporting my page but the way he gave me, if you bring down this page i open another one sị gịnị ga-abụ yo excuse onwero gịnị ga-abụ yo excuse na maazị chike dozie m na-ezu oshi na maazị chike dozie m is a criminal ee maazị chinasa gberu ee nwaada achalugo e, dos ee ndị nzama ihe a ka ị ga-agwa onye ndu chineke wee kpọọ gị ọkụ dade simon ihe a ka ị ga-agwa onye ndu ihe a ka ị ga-emepe ọnụ gwa onye ndu simon ihe a ka ị ga-agwa onye ndu shiara na vidiyo share this video this guy is a criminal and we must continue to expose him a ga-akọnti onye ọbụla si na na agaghị eme simon expose ga-anwụ ọnwụ ike chukwu bụ ha ọ na akpọ ike aji come and get out pụeba get out tọ ị na-achọ onye ị na-anwụ ọnwụ fuck off bitches onye ọbụla si na na agaghị eme simon expose that person ga-eji a na zelu mmiri simon ama that nedo otu esi wee jide onye ndu ka ị wee hijack ya iche na maazị chike dozie m otu ọ bụ nwayọ iche na otu aha ka azin ka his mentality dị iche na maazị chike dozie m na ọmara ife iche na ọdụrọ wise simon ọkwa inwetego ihe ị na-achọ that recognition inwetego that na ị na-achọ for a very long time ọkwa inwetele simon for your information it is only maazị nnamdị kanu will tell me to stop azin calling your name i will stop nobody i don think anybody can tell me to stop calling you because you are a criminal the only time i will stop calling you is when mazi nnamdi kano come out and address your issue if at all he will even have the time to even talk to uh, as in, to even talk about you minus that i can never never i will continue to expose you because igbo onye oshi simon if you were a criminal igbo a criminal kedu ebe vob dị where is voice of betrayal kedu ebe ọ nọ today da redio ị mepere ka ị wee gbaa redio biafra mgba kedu ebe ọ dị taa taa redio biafra kado ebe ọ nọ na function na-eme ọfụma simon where is of vob you a shameless man go na nne ya akwụna ụna agbachago ncha ọtọ na ekpughe ego chineke abụọ n'ụlọ ike zuo ike achala ugo chineke kpọọ ọkụ zuo kama ngara si na peji a pụọ ka onye kpọbatara gị ebe a pụọ come and get out pụọ here share video biko simon kedu ebe vob nọ kedu ebe vob gị nọ kedu ebe ọ nọ ihe a niile bụ ihe ha mepelu ka e wee gbaa redio biafra mgba ka e wee gbaa ipob mgba simon dị busy na-agada criminals to as in to fight ipob but ọma that na ipob dị formidable wee kwado big time cheap criminal Simon is a very cheap criminal he is a criminal onweghị anything to offer see my people let me tell you guys in case you don't know eh onweghị anything a ga-eji wee justify that na Simon jelu na work with people emele expel from IPOB there is nothing igeji wey justify ya nke a gosigodata na that is an enemy in disguise he is an enemy esendiri simon n'ime ipob ka ọ bịa mee maazị nnamdị kano interview ka o nweta azị ka ọ baa maazị nnamdị kano ime because of gịnị na maazị nnamdị kano si dati na ihe a ga-eji enweta biafra dati na ọdụ 3 na e, ọda asụmatu nọọsụ ọsọ ya ma 1 ewee du simon ka ọ bịa baa maazị nnamdị kano ime na-ekwu okwu ego enyere ka o wee mepee awa platfọm simon riri damon o riri ego ahụ maazị nna kanụ nyere ka o wee mepee awa on app simon rie damon ọ na-aba maazị nna kanụ ime ochie dasị na maazị nnamdị kanụ dị luz ọnwaadasị na maazị nnamdị kanụ nwa ife ọ na-eme ọ bụrụ dasị na simon sọksid n'ịba maazị nna kanụ ime gịnị ka ọ dị ka m na-aga ọga na kọ do think that na anyị ga continue na-eme biafra simon pụtara si na idu na biafra anwụgo na biafra is dead that na maazị nnamdị na-eburugo biafra jebe na dss dungeon that he will not listen to anybody in dss dungeon chukwu bụ ọghọ ọnụ onye ọma si white eh, eh, fake fake people fake people eh, ọ nna gị na-aza si white pụọ na page ya get out simon si that na biafra anwụgo na nọọsụ idu izi idu elai izi idu elai simon na-ekwe onye anụnwa ịfụrụ ọfụ ọcha ọcha simon fuojiojie onweghị ọdụghị stebụl simon adụghị wọdị to be trusted onwere ihe go na kriminal a na-akọ simon kọkata etudo olu echi ọkọ bi so gịnị ka gụ na onye a na-ekwu dasem biafra ọsị na ọnwụgo ka ọ sị dat na ọ ga-erestọ nesie how ka ka ọ ga-esi wee restore somtin nwụgoro anwụ na biafra is dead mana ọ sị na ọ ga-erestore ya next year ka ka ọ ga-esi emie look let me tell you anybody say na simon that na agaghị akụgbue na simon agaghị anwụ dat pesin ga-eji a na mmiri simon ọkwa ịfụ gị ihe ahụ ị na-achọ ị ga-enweta ya ọkwago that destruction ị na-ewu isi na ipob ị ga-eji isi gị ebue of lies abanye ogo ha n'ime simon ewelu asị saa ha isi onwezi nke m ihe a na-akọ ị na-akọ n'elu ọ na-akọwụ gị na so my people let me tell you guys if simon ekperima he is a criminal onwe biafra ọ na fight for simon want to shut me up simon want me to go and hide simon chọrọ ka o mee nke a ka o mee nke ọzọ simon onweghị ihe ị ga-emenwu you cannot do anything to me. ipelu mpe idubizi na-agadagasị enemies of ipob ọ ga-abụ tomorrow ka gụ na ha wọk wa against eh, ipob ka gụ na ha kọtọ ipob unu pelu mpe mara amara everyday people are na ipob onweghị ihe ị ga-emenwu datin ị na-anyụ na nsị enu ọdụka people na-enye gị anya bụ na maazị nnamdị ka na-apụtabeghị ọ bụrụ na onye ndupụta simon mgbe aha ka ị ga-ekweta datin ọ na-eme ị ga-ama datị na you are onwe onye bụ ọ gaghị enwezi onye ga na-ege gị ntị so continue to fool yourself it is not your fault ọ the fault of criminals na-efolo gị what did you expect from criminals ọkwa ndị go na ha merụ gọọmenti na okwa ọkwa ha niile askamgogu jewalụ the are the criminals emere expel from ipob ị nabata ha wholeheartedly ha wee pịawa gị azụ simon you are the criminals they are not criminal those men that that that that, that form the government in exile you are their master in criminality and on this note my people i want to tell you guys biafra there is nothing like biafra in exile it is a scam maazi nnamdị ka na-ewepụtabela ha nye anything a na-akpọ eh, eh, eh, government in exile abi yes government in exile sorry nothing like biafra in exile maazi there is nothing like government in exile it is a scam abụrụ na na ọ bụ na enwe gọọmenti na exile enwe anything like dat ị ga amị ya na redio biafra ọ maazị nnamdị kanu ga ekwe there is nothing like government in exile na ipob anybody na-agwa gụ something like that it is a scam nothing like that otu ka o si nụchata m branch lachapụ ọsọ jekpọkọta one criminals chịkọrụsịa akwa akwa a na-eyibe ndị na-ebubata ozu ndị na-ebu ozu na mọchụarị ọchịrịsịa data akwa bikọsọ ọ na-ada adịghị ọsịsọ ọsịsọ ọ na alaike ka ka ọ bụrụ ya bụrụ ụzọ wee mie oyimechaa ha dị yunifọm bupụta ya nya ka o ji wee gwagide anyị for the past how many months what you don't know is bigger than you a na-eche n'ihe ka a mara ihe nwa na onwelu to bring on the table o ji kpọpụtara anyị ụmụ criminals chịkọrọ rag yibe ha na ha bụ embranch today we are a day ụnọ na-ajụkwa simon sia ya what about embranch o ji maka ewere ezi ego ego ọ na-ere ezi maka embranch kedu ebe ọ dụ today o ha abandon bukọla egbe bunye ha o mego ha abandon bukọlụ pakgon bunyechaa ha na-ezogharị na finland ọ nọ na finland a ga-eme nke taa a ga-eme nke echi in wanchia n'ofu oche in one position in one building ọ na-adị echenji position so my people Simon Emi nụrụ well forget ihe ịfụrụ ọ na-akọ ejikwa gbuo onye nke a n'ebe a gbuo onye nke a n'ebe nke ọzọ ihe a bụ pipụl ọ na-egonye egbe are the people doing that rubbish ipob ada egbu people we don kill ipob as in esn e under maazị nnamdị ka dey don kill he is a scammer simon is a scammer nothing like government in exile in ipob we don have such thing nothing like biafra spokesman or spokesperson nothing like that it is a scam big scam onwe onye chọrọ ịzọ ọchịchị ya ji emepe his own group register ya ka ọ dị well registered you cannot be hiding under maazị nnamdị kano's eh, eh, eh, as a registered company bịa na scam innocent people is not possible beside nwanne nwunye maazị nnamdị kano na-eme ọ bụrụ na tina idu jenu go and register autopilot ka anyị fụ gị go and register them ka mmadụ ka iwepụ that name maazị nnamdị kano from it chineke kpọọ ọkụ nne gị na-eme rubbish come and get out from this page idiot go and register autopilot ka anyị fụ gị ọ bụghị pụta ị na-emegharị mkpọtụ go and register autopilot ka anyị kilie gị ka mara ha many people ga-efolo gị iji maazị nnamdị kanu sinem na-aghọrị ha ha chee nọọ ihe na-akọ look let me tell you people those of you emela expel from ipob don hope that na ọbụ na maazị nnamdị ka nọpụta akpọchighata gị azụ you are a criminal nobody is bringing you back nwekwa onye na-akpọchighata gị azụ espel ahụ emegwu bụ maazị nnamdị kanụ mere ọdụ possible yes ihe a bụ iwu etiri eti so biafra that we are fighting for is not going to be like zoo is not biafra that will be like nigeria no emeghị espel emegogu echekwukwala that na maazị nnamdị kano that we are going to do something about it mmọnwụ it is only our brothers and sisters ndị nke mee mistake from the one a suspended they are the people that we are going to welcome back but ọ bụrụ na emegoghị expel forget it forget it emegoghị expel bụ na emegoghị expel you are gone and gone forever share on video biko share the video so my people saint UC Buchi, I see you. Thank you so much for joining me, Mazi. Share around this video because share the video. I am sweating. Chukwu kpọọ ọkụ. Chineke ụzọchukwu tọnda gbarie gị ile. Chineke bụọ gị ọnụ. Ị na-abịa na my page abịa comment rubbish. Come on get out from yours. Share around this video because share the video. So, uh, what I'm saying today is there is nothing like spokesperson in ipob no government in exile in ipob nothing like that anyị enwere anything like that in our family ịghọtago so onwe onye chọziri ị na ala onye ahụ dị free to run mad we are formidable ibe na nigeria today everywhere na-ada ghata ghata ghata ihe niile na-adụzi worst you need to see just because of that na emela announce that na Eh, na the eh, eh, in the coming year next year that's na agaghị na-spend dollar dollar bụ 2021 ọ dị ho criminals bubasịrị dollar wee bido na dia dollars na-eje na deposit kwazi na bank ha na-ebupụtasị ego ha zoro ezo ọ destin ọ ihe anụ nwee fụ anụ nwa na-eme na ka maazị nnamdị kanụ for a very long time wee na-agba ka ọ napụta anyị n'aka this deadly people. of you na-ebitue ya na sabotage the struggle today ihe ị na-ego for 15 naira ijezi asịgo na 1000 naira how do you think that na ị ga-survive ị survive muhi ọ bụrụ your future generation ga-survive ya maazị nnamdị kan is not fighting for biafra for you ọ bụghị biafra nke gụ maka ọ na fight for biafra ọ na fight for bụ biafra of your future children afọ one ka ị ga-anọ na nwụọ afọ one ka ọ ga-afọdụrụ gị azụta biafra na how uh, as in how many years ka ị ga-eme biafra enjoy we are fighting for biafra for your future children not for you some of you are going uh, close to your grave afọ one ka ị ga-anọ n'ụwa kịta ijoin your ancestors ụmụ ha kọntinu bido na-ata afụfụ mana ọ data afụfụ ka a na-achọ na ka a stọpụọ ya ka a kwụsị ya n'anya gị ka akwụsị data afụfụ n'anya gị ka ọ ga-abụ echi achọ ọ ga-afụrọ ka ụmụ gị wee mee gịnị ka ụmụ gị wee pete anọ kama onye nzuzu zuzu pụọ onye ala every time gbara bịa na my page gịnị ka ọ dịghị ka m na-eme that same that biafra ka a na-afight ka a ụmụ gị ka ọ dịla ụmụ gị na mma ka ụmụ gị hapụ ịta afụfụ ị na-ata today ị na-amanye amụ ikwedị ha ekwe isi dayumo sabotage the struggle because of ego enwe let me tell you that ị na-ata afụfụ today na zoo na nne gị na-ata afụfụ na biafra land na a na-ata afụfụ na diọkpara gị na-ezu oshi today o nwere pipụl ọ na-atọ ụtọ o nwere ndị ọ na-efevọ o nwere ndị ji bikos of that na ị na-ata afụfụ na ị na-achụta nwa ego o nwere ndị ọ na-efevọ ha ka nkụ so maazị nnamdị ka na-enechago anya ụwa ike enedola anya dat na ọ ga-enwetala anyị biafra ụwa ike nala ego na kpuru maazị nnamdị ka wee necha anya si no dat na ọ gaghị eme that is not going to happen maazị nnamdị ka wee pụta n'ọgbọ wee nwee so many enemies ịma na onye na-ekwu eziokwu na-enwe ndị ilo otu anyị sikita ekwu eziokwu na enwe m so many enemies out there but i don't care esend ọdụm anybody message enwe so many enemies out there people ma emere ji ma emere ede but na because of that na m na-ekwu eziokwu ha chọrọ that truth of nwada achalugo they don't want that truth ha chọrọ ka eh, eh, azin ka a na-ekwu eziokwu a they want to shut me up by all means ha ihe na-eme today so that is it my people share am this video because share the video ihe m chọrọ ịgwa ọnọbụ na eh listen let me tell you nigeria na do worst every that is why anyị chọrọ iji wee kewapụ onwe anyị from nigeria ọ bụrọzi nke that's na anyị chọrọ ikewapụ onwe anyị from nigeria ọ nke a na-asị gị nọ next year ka biafra na-abịa no nwekwa mgbe m ji gị na na anyị na-ekewapụ onwe anyị from nigeria next year i've not said so if I thought that na a ga-enwe something like that o kwesịrị isi from ọnụ maazị she come out from the as in from the uh, uh, na a ga-enwe biafra next year ọ maazị nnamdị kanụ ga-ekwu ya ọdọ ọfisha ọ bụrụ a criminal in finland a vagabond a nobody somebody na-enwere anything to offer i have not ọ bụrụ o nwere mgbe eji si gụdat na na a ga-ewesta biafra na eh, eh, eh, nesie ekwuru ya na redio biafra anything n'ịnụrọ na redio biafra is a scam ihe ọbụla n'ịnụrọ from redio biafra ịnụrụ ya n'ọnụ maazị nnamdị kanụ ịnụrụ ya from ọnụ ndị dos ịnụrụ ya n'ọnụ maazị chike doziem it is a scam ịnụre n'ọnụ ipob media warrior is a scam big scam so my people chineke kpọọ gị ọkụ prof tv chukwu bụọ gị ọnụ look at you mma blọk bido unu today unu ga ekweta dat na ọ na-eme nwekwa time unu achalugo can speak english n'elu anụmanụ i cannot speak english wi english help gụnwana can you speak english gụna son eh, as in simon ekwere eh, ma ga-anwụ ọnwụ ike very soon ọnwụ ike ga-egbu unu na ị ga-ekpete look let me tell you if you are waiting for me to stop talking about simon ekperima ị na-aṅụ ọhụ n'ọkụ ọhụ nne gị ka ị na-aṅa n'ọkụ i will continue to talk chebe until thy kingdom come you are fooling yourself ị ga-echegide ụwa agwụ bidokwa. chebe nwaada achalugo mgbe m ga-akwụsị ikwu okwu simon you are wasting your time i keep telling you this unu niile epeka gobie na anybody unu ga-egobi i will continue simon will remain my copy onwe ebe m na-eje you don't get it ị naghị aghọta ihe m na-ekwu iche na m ga-akwụsị mmọnwụ kọghelibe debe ihe sọlụgụbata ị na-ede yo kọmentị ị na-eti ịkọma ị na-aga straight to the point ka m wee mara onye ị na-agwa don't write to me indirectly ịma dat na ịbụ dimkpa na n'izu nke eme kọmentị ye straight nwaada achala ugo ka chukwu kpọọ nne gị ọkụ ka ị gbete dat na ọ na-ekpicha na m wee taim go na yo mother chena nweta m ndị ala kọmentie gwa m datinọmụ ka ị na-agwa ka otoro kpọgbuo nne gị ka mmanụ mmụọ chiri go na nne gị ọzọ kọmentị nọma go straight nwada achalugo ka kịtịkpa gbawa nne gị isi dade stop commenting indirect comment direct ka mmanụ na ọmụma ka ị na-agwa ka mmanụ mmụọ chibelu nne gị ọzọ ụmụ okooko. ndala so my people what am i trying to say ihe m chọrọ ịgwa ụnụ eh be focused keep your eyes on the ball simon is a criminal eh just like the same way simon si eme ego nke ọ natalụ masị are you not confused are you not a vagabond simon ị na support is he not just ordinary social media broadcaster onwe ihe ọ pastara the organization chọrọ irestọ biafra adịna ndị ala mad people pọsivenu vidio m ike ụrago taa ya anodego anywhere ngwana ebe m na-aga so my people on this note i want to appreciate each and every one of you eh? Malama that Simon is a criminal. Have it at the back of your mind. He's not restoring any Biafra next year. Simon is a criminal. And POB, we don't have anything like spokesperson, spokesman. We don't have anything like government in exile. No, we don't have that. So, uh, be vigilant. Keep your eyes on the ball. Uchegwu kwesịrị ị steady. Because ndị anyị na ha na-eme bụ criminals. ndị na-ama anya ka ndị na-eme anya atak they are all criminals so we must be very very careful with them ebe ha dị bizi na-anabata ndị anyị mere expel from ipob anyị ga-adụ very very careful with them because all the whole people working with simon are the enemies of ipob so simon is not uh, one of us he's not working for maazi nnamdi kano he's not working for ipob he's not an ipob member so for that reason anyị ga-adụ very very careful simon and his followers they remain criminals until mazin nnamdi kano come out then we are going to know the next step onye ala kati ndị come on go back to school get out from here bitch fuck out so my people don't mind don't mind her don mind her chi chi chi chimeme eze ebere chimeme eze ebere don't mind fool na person go marry you no go happy say if your brother marry somebody like me obi agaghị atọ gị ụtọ you no go happy come on get out don't mind her ndị erila eri don't mind him simon is a criminal ọ na ọ criminal ke ihe o ji anabata ndị mere spel na ipob ke ihe o ji anabata fa why is he eh, welcoming them kedu ihe o ji anabata ha wit obie niile ọ bụrụ na onwe onweghị dị na agenda otu onye maara ife si eme ife why simon ji wee du bizi na-anabata expelled pipo from ipob why o ji anabata fa why o ji wee na-anabata ha na ekwusi ike si ee nwada ugo stop calling simons name chineke kpọọ nne gị ọkụ chukwu bụọ gị na nne gị ọnụ i will continue if you mess up i will insult you and insult your mother nwe ife ga-eme nta ama ntụ ịgbagharị agbagharịa agbanyị nkụ na nne gị fim unu ekwete agụ ọfimfụ na unu ga-ekwete i will continue unu niile bụ ndị oshi bring it on. ka chukwu bụọ ụlọ ọnụ ndị ala e, eji maazị nnamdị ka na-eji evrida sama na-apụta na soshal midia na-egosi unu fake vidio ejikwere gbuo nne gbuo nna ya nekwanụ nekwanụ si si ozuzucha datin den biafra abịa maazị nnamdị ka na-apụta chukwu bụọ gị ọnụ ọnwụ ike gbuo ogo na simon get out from my page ị na-afụ m na peji unu ị na-afụ m na pages unu ndị oshi criminals everywhere ọnya ka eji wee rie unu enye ha unu chenji ịma ha aka nri from aka ekpe ijoined ipob kemgbe 2015 ịpụta today somebody a covid-19 freedom fighter criminal abịa na aghọrị go ị na-amanya amụ ịmanyalụgbago ịmanyalụgbadata nwada achalago you are insulting simon and you are not up to simon's level which level ka level simon nọ obi na one room ebim flat ebim flat if possible duplex self simon na-ezogharị na one room na na finland ee eh? simon na-ezogharị na one rud na finland ka e ka o si wee ka m mma negodu ka ndụ bido from head to toe na-eme anya ka ịma ma ị ga-afụ eni kọma simon dị ka onye ala simon na-enwero nek otu isi ene nne ọkwa ịma na nwere onu ọkwa ị na-afụ my nek ọkwa ịfụ ụka ndị edi dị m ịkwụrụ bụ ọtọ ada ma aka ka e ka simon si wee ka m mma you are just deceiving yourself onwe gị onye bi na one room elu ka m bi ndị eriri eri ịkọlụgba gị daa ka e wee mee gịnị ka nwa ada achala ugo na kpuolu nne gị chineke bụọ nne gị ọnụ kịtịkpa ọgbụgba ewu na isi biafra must come and the maazị nnamdị kanụ must be a free person it doesn't matter how you guys paint it it doesn't matter how you guys sabotage the struggle o nwere onye ma onye ibu, you are not an ipob member but ị na-achọ everything ọbụla a na-ejite n'ebe maazị Nnamdi Kanu ka a na-akọlụ gị ya ị naghị atụ dues you are not a member but every news ịchọ ka e break ya down for you nobody is going to tell you anything this time around we are stinging with information jee mma isi na war onwe onye sendị gị ị na-achọ everything na-emetere ka a bịa na-akọlụ gị nke iji bụrụ onye ka eji si ebe nna gị ejebe onye come on get from here Ndala ala simon you are a criminal you are not restoring any biafra next year you are just a you are just seeking for attention you just want people to be giving you money nothing more ịghọtago ndị ala ịpụta ị na-ewetalu ndị dos ọnụ ha meni ofu ka maazị nnamdị kana na ajụ ese ha onye ala ịpụta ị na-elewasị ọnụ lelele so many of you na esipu you don't have anything to offer ịpụta na social thank god for facebook because ọ bụrụ na a na-afụ people one on one alụ ka ala ime ncha ala ime very dirty things apụta na akọghị na akọ shit ndị ụnụ na-agwa ọmụnwa ka na-ewetara ọnụ ndị ala get out azin jee chọọ ihe na-eme gị bikos ịmara yo problem iche na mbụ nsogbu gị ndị erireri achala ugo chukwu bụ ọgọ ọnụ chineke kpọọ ụlọ ọkụ kọsụ na ama ihe unu na-eme so my people on this note ana m agba di ebe a o ji ncha asa ahụ nwale onwe ọ bụrụ na ị na-asọpọtụ simon ịmala onwe gị because afọ so many of na changing names ever since eji wee sị dat na maazị Nnamdi Kanu dat na ọ ga-apụta ibido na-echenji name ị na-agbanwe afa gị from eh, autopilot proudly autopilot autopilot first son from it to eh, eh, ihe anụnwa dos awise ị na-echenjizi your name because of that na odogwu a na-anwale ekwe na-apụta ị na-agbagharị ịmala ebe ị nọ nọsi ike die we are not asking for peace onweghị ihe gbasara anyị gbasara ọtọ pilot we are ipob under the leadership and command of maazị nnamdị kano ihe maazị nnamdị kano gwara anyị mee ka anyị na-eme anyị adịghị eme ọdawise anyị abụrụ plane na-enwero daz na-enwero pilot anyị nwere pilot and our pilot na pilot anyị ọfụma anyị abụ ọtọ ị na-aghọta so unu na-eme nzuzo ahụ ma enye na side onu on this note my people onye afọ taa ka afọ ya echi ihe m chọrọ ịgwa bụ na simon is a criminal be very very careful with him if you are dealing with simon be very careful if you are giving simon your number ọ bụrụ na agụ na simon akpabugo na phone before go and change that number ọkwụnna ụka bia child kwurie go and change that your number jee change that your number because simon ga-anwụrụ gị wee gbazuo afịa ọ nwụrụ gị ọha nye gị n'aka ndị ilo simon is working for nigerian government ọ sị ụlọ ọnọpụta if you are looking for asylum come and drop your information ịnwa anwa agadi e, ole gi chineke meelu na ebele ọkwa ekwute okwu protest na-agbagharị na-amanye amụ dango they will poison you that same way simon ji wee sị that they will poison you ahịa onye na-azụ ka ọma mgbe o ji aga simon is a criminal that is why o ji eke nkwụcha all the time that is why o ji atụ ụjọ all the time ekwesị ike ọ na-akọgheri ekwesị ike ọ na-akọgheri simon is a criminal and he is an evil man ọ bụrụ na simon akpọbugo gị bifo and ị nọ na zoo go and change that your number because very soon a ga-abịa nwụrụ gị enu elu on this note mụnwa a na-akpọ nwa ada achalugo achalugo na-enwere adịgboroja ada maazị nnamdị kano afụ gị ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọma ka afụ gị echi ọ bụkwa ndadati na ị na-eme ihe ọjọọ ị ga-anwụ n'abalị ọnwụ ike ga-abụ nke gị chukwu ga-abọ gị ike a ga-emebọ gị n'ihu ndị n'ihu your people iwee kweta dat na ọ na-eme you must be disgrace simon a ga-emebọ gị simon ihe ike ga-adakwasa gị simon ị ga-eji aka bupụta onwe gị full time ọ dịzipụ ị na-edisivu na-eri na-anakọla ego ha ga-ama nke bụ eziokwu very soon some of them na ha na ha egbu eh, eh, eh, u so many people are no longer following simon but they are ashamed to come out to say it. ihe ne na-eme ha ịpụtakwu that na simon dupe them so many people simon liri na ha enweghị ọnụ ha ga-eji pụtasị that na simon edupu ha but I'm sitting here today to tell you abụọ na simon that na ịchọpụtakwa that na simon edupu gị come to me I will bring you out bring the information to me bịa gwa nsị nwa ada achala ugo n'omene na simon ene m I will help you kekwana ihe m na-alụ i will help you i will bring you na media eme ya mo expose ka ụwa wee malụ come to me come and tell me i am going to help you so on this note ka ọ onye ọbụla na mma ya mala each and every one of you na mma ee eh, ụbọchị tata bụ ahịa afọ afọ fọtala anyị ihe ọma fọpụrụ anyị ajọ mmadụ fọpụrụ anyị ndị ilo fọpụlụ anyị ndị du ntupu du nchọ ndị ọnụ na ndị afọ ọnwa ka afọ anyị ndị dị otu a ka afọ fọtara anyị ihe ọma fọtara maazị nnamdị ka na ogologo ndụ na-arụ isi ike fọtalụ ụmụ biafrans all over the world arụ isi ike mmepe ụzọ open door ka afọ fọtara anyị nwere onwe eke oye afọ nkwọ ahịa na-anọ ụbọ na-anọ na biafra land ana igbo ji wee biri ụmụ biafrans ji wee biri ka ha nyere anyị aka ka anyị nweta biafra nweta nnwere onwe ka anyị na nke anyị maka na a sị na nwata chọba nke ya ọ bụla ajọ nwa kịta nwa a na-afụta anyị asa ajọ nwa keke oye afọ nkwọ ahịa na-anọ ụbọ na-anọ ka ha nwetara anyị nwere onwe ka ha nye aka ma ndị mbụ na ndị egede nwụrụ anwụ our brothers and sisters ndị nke nwụgo nne n'ihi nnwere eh, onwe anyị a ọgụ nnwere onwe a na-anụ ana m asị ka ha nye aka ka anyị nweta nwere onwe ka anyị wee na-aba anyị maka na eh, onye naba ọ bụrụ na ọ nanụbeghị ọ na-analịlị ka bụ onye adịna ọ ga-agba mbọ na-ana ọ bụgodo na dad asịgodo na na mkpa ọkụkọ ka ibi ị ga-akọntinu na-ana asịgodo na biafra land dat na ọ mara mma anyị chọrọ irestore that biafra land we want to restore biafra we want to restore it anyị restore ya ma ọ mara mma ma ọ maghị mgbe onwe onye ọ gbasawa ino concern you na-aghọta so we need our own nke anyị bụ nke anyị nke m bụ nke m so anyị chọrọ nke m anyị chọrọ nke anyị which is biafra stop denying your identity all these zoo politicians be warned mara ihe ị na-eme onwe gị ijiri ncha asa ahụ mara onwe gị nigeria is not for you come out and fight for on this note ka ọmaka mere each and every one of you ka emesịanụ achala oge bye bye ka